Salam alaikum, je m'appelle Franck, hein. euh, j'habite en France, hein, dans la ville de Montpellier. Euh, je travaille en informatique, hein. je suis consultant en système d'information. Euh, j'ai entendu parler de l'Institut Golden Edge par Internet, en cherchant sur Internet des possibilités d'apprentissage de la langue arabe pendant l'été. Je suis tombé sur une vidéo où Monsieur Benoumag présentait l'Institut. L'approche m'a plu je suis allé sur le site, j'ai comparé avec d'autres offres, euh, et puis je cherchais aussi un endroit où passer quelques, quelques semaines de vacances avec ma famille, donc euh, l'un dans l'autre. Euh, on est parti, on a préféré aller plutôt vers Dubaï, puisqu'on voulait partir dans une ville ensoleillée où il y a des choses à faire, notamment pour les enfants. On s'est renseigné sur la ville, on a eu des, échos positifs. j'ai regardé, j'ai pris contact avec l'Institut pour savoir comment étaient organisés les cours, quels étaient les cours euh, et, comment ça se passait au, euh, au quotidien. Euh, avant d'arriver à, Golden Edge, j'avais très peu de notions d'arabe, j'avais appris à lire et j'avais appris le vocabulaire. Mm. j'avais beaucoup de difficultés sur la prononciation de certaines, certaines lettres arabes dont l'aspect sonore ne se retrouve pas forcément en, en français. Mm. Donc, le séjour m'a permis justement d'améliorer ma prononciation sur ces lettres-là je peux considérer aujourd'hui euh, être plutôt euh, en meilleur, euh, on va dire, en termes de prononciation, dans une, dans une meilleure dynamique de prononciation que je l'étais avant d'arriver à, j'ai été particulièrement et agréablement surpris de la qualité et du professionnalisme des, des cours qui ont été donnés, en particulier de la patience des enseignants ensemble. Euh, je considère aujourd'hui euh, que qu'avoir euh, progressé sur du vocabulaire et sur des éléments de grammaire, je ne suis pas encore suffisamment en confiance pour être autonome dans une conversation. cela dit, pour, en, en, un mois, on n'a pas forcément le temps de, tout maîtriser. Cependant, entre le moment où je suis arrivé et, aujourd'hui, il s'est écoulé un mois, un mois pendant lequel j'ai eu le temps d'apprendre énormément de, choses. Et euh, aujourd'hui, je me sens un peu plus en confiance euh, quand j'entends des gens parler, euh, et même un peu pour me présenter ou avoir quelques discours de base. Quand je suis venu dans l'Institut, c'était dans l'objectif de faire le programme avec le plus de d'horaires de, cours. Donc j'ai participé au programme de 5 heures en totale immersion pendant, pendant un mois la première, les premières semaines, en tout cas au moins les deux premières semaines, ont été euh, plutôt euh, euh, faciles à, vivre, puisqu'on est très motivé, on arrive avec énormément de volonté. Et donc 5 heures dans la journée, c'est vrai que ça fait lourd, mais quand on est, quand on est impliqué et qu'on a envie, envie de, de progresser rapidement, c'est la formule idéale. Moi, ce que je donnerais comme conseil, c'est d'arriver au moins avec les bases de l'alphabet, même quand on est débutant, qu'on sache au moins euh, l'alphabet arabe, de quoi, ça, de quoi il s'agit, qu'on mm. ait conscience que ce n'est pas forcément une langue euh, euh, latine, qui qu'il y a des particularités linguistiques, mais aussi en termes de prononciation qu'on ne retrouve pas forcément dans ses langues natales, dans sa natale. Alors je vous parlais d'ailleurs à mon beau-frère par rapport à, Dubaï de manière générale et à la beauté de la ville, hein, parce qu'on moi, je, disais, je déconseillais de venir à Roubaix parce que quand on, est y est, on n'a pas envie de retourner. Euh, et moi, personnellement, aujourd'hui, je dois partir d'ailleurs bientôt. Je suis très triste de partir parce que moi, ma famille, mes enfants, on a apprécié cette ville. Et j'ai presque envie de dire, on se projette même euh, en, termes de, vie euh, ici.